Подошел к концу, и мы продолжаем наш прекрасный вечер. И как мы начинали первую часть нашего вечера с музыки, вторую мы тоже хотим открыть музыкой, но на этот раз я хочу Э, пригласить э, к нашему инструменту, к пианино, к роялю, э, композитора, молодого, талантливого автора собственных композиций, человека, у которого уже есть несколько своих альбомов с восхитительной классической музыкой. Знакомьтесь, Семен Креветка Адамов. Обязательно мне его сегодня вживую. Я вообще за вас очень рада, что у вас есть такая возможность. Потом обязательно найдите Семена Кривенко-Адамова в аудиозаписях ВКонтакте или где хотите, и послушайте еще. У него прекрасная музыка, правда? Спасибо. Thank you. Thank you.